пуру кечишер экен тәнүклә кырыксир халык сагада юлнатова да мене жене халык шамак улу техене шәнгә шукыгене тене кинде чот шачеш маныт сек первиок олын техень овуца шәдәнгем шожым ыржам да шәлем сала шаярылын сядуну треденет сарладуну кого сулукам эштемеле машанен да сендуну сядуну салдел том киндем. Третпен паштек тидем силя постарент кылтевляшке, кылтевлян барат самарент әнішті. Әнішті тидем силя шины се панда дуно. Се панда титехен хедерлыш, кок панда лошышты кавашты дуно ушешіндеме. Се панда дуно шины талын әлсекгіцен, перце әлсекгіцен карангын тевтенгелән. Перцемнен ген талын вәкшішке. Вәкшлі алын силя солавляш топ манашлеш. Вәкшішті яңғышты енет перцем ыржа лашашкысын ыштени тылын шимсы кырым шәдәнге лашашкысын ыштени тылын шергиндем селмәгиндем подкаллем туаткаллем кравецеме тевти лашашкысын цилә ыштени тылын тагачыме толна Мосолов лемен э, колхозышкы икте веле корексиршне техен колхоз кодын. Де вәшлине диздеген патырмарым, шетләнешен зенезиш. Качкыш жепешке верештене. Кацелем даже алда пәлмелине. Оля сәлеме сәлеме толя я толя толя толя толя ілім ләні мампукша гуляшым то о пешковод Акезет сектенк агрономом вәшлинна Василий Васильевич Романов, а фамилия даже? Махань пәшәм әшлиде акезет тагачы те нарышты. Шайшналы. Угыряш тәңгәлнә тәңгәче паренна шожышкы. Пәтәриш нарын тәңгәче тәңгәлнә не тредәш акшес палида вот кадам ти жеп шоеш мамышташ тингелаш тредаш ну тидем каликка кайнулу семенем каченок барланжашеш дингеде да шу кершен пашаледа тиштекин мусолов что же 2001 год чен лат реци ой латкутия не пашалем штеде сок тинг мал да агроном мал да а нет ансам вес пашалем агроном пашалем крутая сок А председатель кезет күлеш. И давай, полена. Норвляжым мә полена Кулаковкам демеште, эче тенгюк, Виловат Бокаштат ле тулы? Масаловкам. Виловат Бокаштат нарна улы. Кыштакен ракада келес? Паратмар доны. Паратмар доны. А ты что же мам биден да? Шош, шелем. Маняр комбайн даже, масаловкашт. Кам комбайн, нен, масаловкашт. Дон целя, не? Кок дон и как раз. А пытарыжы сек первый жок, ведь над То, что комбайн ля, не вавля, не? Ты давляжем ада качал? Нива комбайна карангана уже давно. Подорген тоже. Подорген. Адан же, үршәрнем, кукшыгечем, немат адан же, со пәшәм штейді, Погода... Дене э, погода юранылын, боздан поспеен, сендон, каже, возможностям пользуена, что убираешь ваш или рек. Мә пәліне комбайн комбайнла кадал моло токышты, едәк төк пәшілет, ане? Кече, Йодам рота, яшали кезет, когонат, покшам базиш, е, кацеманаш, но значи, нов швазиш, побиря значи- яшали начка. Ти делиш шожа, не? Шож. Шож. Шестирятный шож. Сорт лель. Мадону вот шестирятный мандат, тежим кацеман голомла. Шестирятный е, че? Кут. Кут редкие. Кюшкляжа, не? А, ервеши же будет. А, добрят нечто, тенге велику за. Угу. Юрий тихень мамонда, не? Сортом шинденде. Да нет, ты сорт лял давно, ты ж. Мадону веселяется же РТМ алтет. Мадон. Урожай же худал доко. Семена тогда конечно, не гонял. Вот енді кісе пәлімлі, порылан жымлама. Порылат, пингеде. Ты сейчас махань сақарымышты штет, шимем, ошым, Шука шукананжат эдявлят на манжат акпалип вот махам представляю коржуми ишки жадам бе шожгыц мамышты ячневый кашу мыштет враги а кашу мы мыштет шерешим они штет Офсоно ти фуражке. Вара болетлан пукшедат идмани? Болетлан. Ашкал качкиш. Комбикорм штет. Ага. Киштеке нокте ти комлесе што ашкалда улун на пукшинте. Комбикорм жмат шокшида. Комбикорм шкештене. Машты да улы. Гараж дышты ане ровилка таданда кеша ты тиште пешелеш что? скеп пеше нравится нелеге нет но вес пеше неделна халық же ты шукын жоқ шукершинок тиште пешелет тәңгіл ну, келем кочат икежек икте ошты Ротай ассоциат дружан, икен иктен поддержат. А Атказет вешина патормарам, тиде пешкон шука пешалем мосолов лемен колхозыште, элде пелем лине кацелем даже. Вячеслав? Ага, каши цело да, май солас. Мария солас. Мосолов шука пешале, да, манери? Все, постоянно чисто, комловици, наверное, уже погона союп жашамак иштейт да комбайн трактор комбайн все они нели пашалаш тиги маштап пашамышташ сыман шошону куштор со теңге ошону жаңкалмак Они молам же машта пәшә трейден дал ни башты? Ни ушты аткенде лайк. Ни комбайндан трейден на мол. Они кезеш комбайнла артемелтет мадону. Ни бабагысын. Намного. Куштылды. Куштылды, куштылды урутайсы үстеш. Kusema sarkabi sta chista чисто ma jungatas. Perce bila akpar ipani? Parak. Е, как акпар тенге. Ну ула тенге, ну тенге акпар маук. А висеш теж то, что стежи ціляш вляша так мала, ні? Ну, ні, ви стежи мала, мол нам же усе півіла усе, ма усе десь. Може сі тенге. Качкан ви тереш данди алда пелмелина ке села ке селем дер. Антон Григорьевич. Шу мешти машта Шофер. Шофарыш. Коштакен томен дал. Арден сапатушты. Сапатушты. Вара тышкы толында мамшташ, пяшамшташ, не? И ты горченок, пяшамшты да маханем. Шофер ол, да? Шофер. Эче тенгек, олонда пәліне пожарник, первый жук, не? Казы тенде масолфышты даже мавля укевет, техни машина влез. Уке. Толгысын мамшташ, тараш. Ты машелын велик алашты, да? Бада воскоем, да? Келшат ана ти пешаже? кия кия бушат иди келші келші әне мара улыш дехене колхоз оксамчадым түлемон эш кешаншы тышты марды жвели шишка алта правильно говоришь. шишка. Әне žinoma, tai biškių lekti iš RV. Dėl tų levrė. Тау анжымланда ашыр екен тәнгілі сериалда каналышқы, ютубышқы, тәнгек сериалда менен юлна группышқы вконтактешкі, вочене халық шая вәләмәт серіне, книге вәләмәт тошты вәләм вазайны тәшкі цілі анжықтен әлеш тәлінді, тәтенгек видео вәләне тәшті Э, келесіме шо ешмәмнән видео паштайк видео покшалнат рекламы. реклама реклама мәләнә кугунку палшыкым пуа каналан чамалтышым э, корны тәргишән теве бензиным нәләш әл аппаратурым нәләш э, ко палшыкым пуа та уцилән манжа цеверін.